Скин рэп! you Аюрати, батька, штати, шо ты пляшешь, хуя машешь, батька, вперед! Зажигай! Ватсап, я хуярю бамбу! Ага! Да-да-да-да-да, шо, шо, иди сюда, оля-ля, оля-ля, э, такой бегу и бегу, иди сюда! Давайте всем счастливо, целую жоп.